nabad magacaygu waa faatuma cali waxaa ka socdaa ururka dhakhaatiirta soomaalida ee maraykanka iyo degmada ramsey county waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso haddii haweenka uurka leh la talaali karo haa talaalka covid sagaal toban waxaa loo ogol yahay in loo isticmaalo haweenka uurka leh talaalka waa akhtiyaar shakhsiyeed tixgeli waxyaabaha soo socda marka aad go-aan qaadanayso halistaad ugu jirto inaad qaado covid sagaal toban khatarta ugu jirto jirada daran iyo dhalashada dhiciska ee covid sagaal faa'iidooyinka tallaalka dhibaatooyinka tallaalka xusuusnow haddii aad si buuxda isu tallaasho waxaad ku noqon kartaa howlihii aad sameyn jirtay safmarka ka hor si inaad waqti la qaadato faamiligaaga qoys asxaabtaada iyo qoyska haddii aad qabtid su-aalo ama walaacyo dheeraad ah la yeelo wadahadal bixiyo daryeelka caafimaadka ee la socda adiga iyo uurka sida dhakhtarka qoyska OB, gynecologue ama umuliso